Bro, Oo nga, huwag natin sayangin. May oras lang tayo, mga mga alas 5 tayo bumalik. Wala na, ano oras na? Alas 11 na. Parang inipon nila yung tubig. Saan saan yung running? Dapat may running. Kinulong yan. Oo, kinulong na lang nila. Hindi, dapat pinadaan ni nila yung tubig, hindi nila hinarang, no? Yung diretso Lulusot tapon pa rin. Lulusot yan. Ayan, pag napuno, siyempre, overflow, lalabas. Nandiyan na itong tilapit. May ano yan, may tubo yan sa ilalim. Pwede na, magka-camping tayo dito. Agay! Bilma, nanapod. Ako, hindi na Masarap sumakay sa truck. Hindi na Kasi sa truck dapat kayo sasakay, sumakay kayo sa jeep. Ay, ayaw. Ayaw ko na lalo yung nakakatakot. Yan. Hacienda Liana. Video.

Ah. Ay, nuhulugan. Oh, Magkano yung rent niyan? Hoy, may ano pa lang oh. Karaoke. Yan. Ay, kagawan. <laughs> oh, tuloy kayo sa aming agenda. Sana sa susunod Pa kasama na natin ang lahat. Ayun. Ah, yari ang touch by touch. Touch by touch. Bentahan mo na yan. <laughs> touch by touch. Hindi. Ito na po. Pwede daw hulugan ano yan o kaya 700 isang arkila. Ah, hindi yan kasama? Yan. Ito another 200. 700 daw yan pag aarkilahin natin. 700? Wala akong perfect ang kanta. 24 hours? Hanggang una lang tayo dito. Walang katapusan yung video eh. Anli eh. Ira! Hello! Sayang no, wala si Hiro no? Oo nga po eh. Kasi labog lang ang tubig niyan. Pakita natin si Charles para ano, magaya sila rito. Ah, ah, sige, daan lang daan. Daan-daan. Ay, kayo dyan. Ah, uwi kayo dyan. Hi. Ima mo nasa gilid lang, oh. oh. Pastor! Pwede mag-camping. Pwede, pwede. Magandang Okay ba kayo dyan? hello guys. Nag- enjoy ba kayo sa asyendo ko? Yes. Ah, maraming salamat. Ah, enjoy niyo sarili niyo diyan, ha. Ah. Maraming salamat po. <laughs> Pwede, ah, bibili ako ng isang pakwan ha, ah, yan ha. Ah, pakwan? Melon yan, melon. Ah, okay, okay. Libre na yan sa'yo, libre na. Ganda pala lugar mo dito, Kuya Jer. Oo. Oh. Malamig eh. <laughs> Nawala mo yung pakwan. Eh, pagbalik niyo lalagyan natin ng mainit-init na tubig yan. Oo. Patwira ko dyan, lulutang din naman ako. Hindi, after 3 days, mga ganyan. Lulutang. lulutang <laughs> ka din naman after 3 days. So, di okay na. Ay, mababaw na Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Parang pelikula ah! Napanood ko na sa TV ah. Mahirap yan yung pabalik, patalikod naman. Oh, nakatawid, oh. Kamuti, jola. Halika na, na tayo. Rock, boy! Iwanan mo tayo. na. Uwi na tayo. May daanan. Iwanan mo yan. Sige, wag, makaranan, wag. O, game muli para may ebidensya. Patalikod naman. Yung sakit mo sa ano, sa... Oh, para para may istorya. Oh. <laughs> Wala pa tayong istorya, balikan na. Oh. Puro lang tayo kwento. Oo. Oh. <laughs> Dapat may action din, no? Kahit gaano kalaki si Buboy, di kaya ni Buboy. Hindi, apakan ko na lang. Oh, magugutom ka dyan. oh, lahat sila kumakain na, oh. oh. oh. Alokin nyo, alokin nyo para kumuha. Oh. Wala ko, wala ka. Asa na yung touch by touch? Ba't wala pa? Ayan na, oh, oh, ha? Ah. Oy. Basta habang lumalangoy ka, huwag kang tatawa. Huwag na huwag kang tatawa habang lumalangoy. okay na ako rito. Doon ka na dumaan, oh. no? maigli lang eh, maigli lang eh. Huwag ka ma, huwag ka manervyos. Basta huwag ka mataranta. Relax lang. Alalayan niya, baka, baka matawa yan habang lumalangoy. Huwag ka tumawa. Pag natawa yan, Huwag kang tumawa. bababaw tong ilog na to. Relax ka lang. Ayun na, game. Okay. Dan! Sige! Mira! Okay! Ay! Ayun ko! Tulong! Kaya, kaya, kaya, Oh. <laughs> buhay pa! Yes! Buhay pa! Yes! Woo! Success! Nakasurvive ako! Hindi pa nag-umpisa kayo. Kayo pala sisigaw eh. Kala ko sila bibidyo ko eh. Pala kayo na. Paakyat yung malupit. Wala na sila. Sanay sa ganito. Sanay ako mag-drive sa ganito. Ganito? Okay, ako. Matindi dito ang Aurora. Ay, naku, baka nakapunta ka na. Oo, matindi yung Aurora, no? Di <laughs> ba no? Oo, pero simentado yun. Ngayon? Oo. Ay, no. Ay, yung dati, yung dati. Tulak, tulak! Ang sarap kayo magtulak. Hey! Ayan, tulak na tulak! Ayan na! Ayan na, ayan na. Grabe, bakas. Ayan, maranasan nyo yan! Yoko, yoko! Kalaban! Yoko, yoko! Kalaban! Ayoko, ayoko ulit! Yoko! Parang ang pinubugbog dito ah! Ayan, yoko! Yoko! Kalaban! hapon niya. Pagkapo. Magpagaan tayo. Wala nyo, hindi namin kaya yon ha. kami, nakunan namin kayo. Tapos, Punan nyo kami, punan din namin kayo. Namin kayo. yung, yung oven na laban! ¡El voto, niños! ¡La elección de los Esto como ¡Oh, por mayor! mga aking panpahutok o kagawan. Hindi, gutom lang yan. Gutom, oh, gutom lang. Gutom lang. Gutom. kapit. Tayo naman. Ayun, ayun, ayun. Parang may hapon sa likod eh. Ayun o. Ayun na nga, sabi ko may hapon eh. <laughs> May kalaban, may kalaban. Ano ba yan? Ang saya, saya naman. Nagsusuhan kayo. Ngayon, malaman na sa ano, sa... Pwede natin, parang ako eh. Sabi ko, ang kulot. Oh, may kalaban. Tama Yoko, Yuko, yuko. May kalaban na. inay lang, Val. ko. Hirap to ah. Oo. Oh. Hirap yung motor dito. Yan mo bro. Oo, oh, mahirap. Ah! Oh, kalaban! Ah! Ayoko! ¡Vamos! ¡Vamos! Chris! Uwi na? Wala, wala si Ono. Uwi na. Uwi na. Kamit na. Hindi si Ono. Si Ono. Ay. galing? Ah, vou pro caminhão lá.